Chociaż gdy przyjrzeć się bliżej, to chyba Zosiu przytyłaś. Może i przybyłam, ale świadomie z głową, żeby ci wszystko przekazać, to popołudnia za mało. Tyle się tego, kochana, ostatnio nazbierało. No gadaj! No powiem, tylko siadajmy. Opowiem z wielką ochotą. Nawet gdzie, która i kiedy bawiła się swoją cnotą. <laughs> To gadaj, bo nie wytrzymie. Wiedzę, Wilgotne gardło lepiej przetwórca wiadomości. Dobra. Dobrze, że do mnie wpadłaś. Zrobiło się tak radośnie. Bałam się, że bez mówienia gęba mi mchem zarośnie. To, żeby cię nie zarosła. Wypij, bo trudek słodki. I zacznij, kochana, wrzucać prawdę do plotki. Plotek nie będzie tu żadnych, nie będzie tu nikt plotkował. Wiem jednak, że święty Walenty ostatnio całkiem zwariował. Zwariował? No co ty powiesz? <laughs> Właśnie powiedzieć ci chciałam, jeśli dotrzymasz sekret. No czy ja zwariował? Eee, <laughs> niby, że pan zakochany, a trendy ma jakieś frejerskie. Ty wiesz, że on wbrew Sejmowi chce uznać związki partnerskie? Przestaniesz, kochana, się dziwić, jak zbierzesz myśli do kupy. Widocznie tam u góry wszędzie. Zwariował, mówiłam, zwariował. Nie ma w nim nic z człowieka. Zabiera się do niewinnych jak tylu winnych tu czeka. Ale jedyny poświęty, święty, który się nawet ucieszy, jak Kowalski troszeczkę nagrzeszy. A ja ci powiem, że święty powinien się czuć spełniony, gdy może, jak jest napisane, nie pragnąć czyjejś żony. Więc idzie w związki partnerskie, do nich patronat zawąża, krzyczeć, Zosieńko, jak zacznie tu cudzołość! Jest sposób, by nie grzeszyć, gdy nasze serce nie słuszka. Wysłuchajcie, wy ze swojego, a nie cudzego ruszajcie łóżka. Też niebo przed takim otwiera swoje podwoje. A co ma zamykać, on tam robi swoje. Kazano mu zadbać, zadbać o miłość, a żeby tej dobrze się miała, do piękna uniesień duchowych potrzeba trochę ciała popierała, tak mówisz widocznie, tak trzeba. Miałyśmy pogadać o wiosce, żeśmy trafiły do nieba. Wszyscy by chcieli do nieba, ale wy nieba nie znacie. Lepsza jest tutaj miłość aktywna niż tam w celibacie. I z tym się, kochana, zgadzam, co głoszą twoje usta. Miłość jest pełna tajemnic. Tylko butelka już pusta.